I do Sonos muy buena gente, nos ayuda bien, nos para los lugares que queremos, básicamente desayunos baratos. De 200 rupias. eso es por persona, un dólar 25. Eh, Entonces yo, creo que nos fue muy bien contratar ese servicio. Como le digo, eso se hace con el Ministerio de Turismo de India, no una agencia cualquiera, porque obviamente le pueden a uno tumbar. Ellos eh, de hecho, el Señor nos dijo que hay una mafia muy grande con turismo para tumbar a las personas. No puede por ahorrar eh, eh, haciéndolo solo, de pronto puede gastar más dinero por eso. Si lo estafan a uno muy, muy común acá que lo Vale la pena hacerlo con una agencia. Pues aquí les vamos a dejar los datos del Señor por si ustedes eso es para locos, o sea, mire cómo este señor maneja, es un arriba, mire, en contravía, mire, mire, mire, tiene todos los carros pitan, vea. Va, mire, mire, mire, mire, mire el bus, mire el bus, mire el bus, mire el bus. Esto parece una película, la vaca, vea. O sea, si no quiere que Colombia manejan arriados o mal, mire cómo manejan aquí. Estamos, como pueden ver, casi en 100, el señor. Mire, mire, mire. Bueno, ya saben, si no, si no hago video mañana, ya entienden por qué. Aquí estamos filmando, vale 120 rupias, es un arroz. Y este es otro curry, 120 rupias también. Entonces, eh, este vale 20 rupias a el agua. Entonces, la verdad es barato, es cerca de 3 dólares de comer. Ok, entonces llegamos al hotel, aquí en Bandala. Voy a mostrar el hotel, es muy bonito, la verdad. Wow. Esto es lo que paga uno por tener 800 dólares por mes. Yo creo que no podía buscar esto en buque eso sí, totalmente me busqué el Ministerio de Turismo de India. Una cosa maravillosa, maravillosa, maravillosa. Namaste. Ay. Ay. ¿Te gustó mucho? Sí, está muy bonito, miren, divino allá. ¿Lo vieron? ¡Wow! Está muy bonito el hotel. <laughs> Nice hotel. Nice hotel. Nice. Oh my God. El hotel se llama Heritage Mandala, Mandawa. Para que lo tengan en cuenta. Es hermoso. entrar a la habitación. ¡Wow! Vamos a hacer un room tour. Muy bonito. Muy bonito. Está la cama. Tiene prácticamente tres camas. Una mesa con una silla. Y este es el baño tiene una tina, espejo. Este pueblo tiene eh, y musulmanes, más que todas esas dos religiones. Este es muy tranquilo el pueblo. Se mueve bien ah. Habla muy bonita. señor habla español. Ah, sí, habla español simpático, simpático. No, para mí simpático. Okay. Simpático, sí. Ok. Thank you, yeah. Sí, claro. Suástica, ah, India suástica y la bono entonces. Sí. Alman no bono, alman distante. Sí, no, no. Alman no bono, India suástica, bono sortes en las casas. ah, bueno, que ponen este tipo que que habíamos hablado antes y que eso significa buena suerte en las casas. Muy bien, muy Pues como pueden ver, de lo más bonito, esto es la India original, o sea, esto no es monumento y es muy bonito. Es la vida de la India. Como pueden ver, aquí en la India las vacas perfectamente andan. Es un, dice el señor que es un toro. Esto casa muy grande, dos casas, dos hermanos. Ajá. Uno hermano ahora puta, uno hermano bombe. Ajá. Esto muy grande, son de pintura, esto original, esto no artificial. Ah, este color natural vegetal. Muy bonito, la pintura es original, muy en tuvo años. ¿200 años? Este muy, muy grande, muy bonito dentro de pintura. Y los colores siguen ahí. muy buena la pintura. El señor dice que los eh, dos hermanos traficaban opio en su época y era muy rico en esa época. Entonces como pueden ver, los narcos aquí también la India tratan de detener, pero miren cómo termina. La casa destruida. ¿Cómo se pronuncia? Abelí. Abelí. Miren las pinturas como todavía están. Esta señora es maravillosa, hablando español aquí en la India. En un pueblito. Esto no es ni una ciudad. Ah, ah tiene dos patios. Para, primero parte para que guardián, Ajá. propietario. Este eh, este este ah, eh, Ah, ok. Ah, eso es de, de la, del dueño de la casa y afuera es de la persona que la cuida. Ah. Ah. Mucho calor. Mucho calor. Antes mandarlo al para que

Divino. Parece la cocina. Se nos dice que en esta región de la eh, lo opio era normal, o sea, eso pasa mucho. Dice que ahora fuman tabaco, pero nada más. Esta es otra casa en el pueblo. esto sí es, no toca pagar. Eh, pagamos 3 dólares, me dijo el señor. Estoy empezando como entender la moneda, cuánto vale. Compramos también una manzaneta, vamos a mostrarla. Me costó un dólar 15, podemos decir. ¿Qué dice señor que esta Ah. Ajá. Ok. No mirar. No no <laughs> es una otra casa. E, esta no toca pagar también, pero es totalmente respetada. Muy bonita. El color, los estilos y todo son súper bonitas. Aquí está el pueblito, como pueden ver, Mandawa, Es el típico India place. Muy poquitos carros, hay barcos al lado. Oh, hay una que otra moto. Totalmente interesante ver que en el siglo XXI sigue viendo gente así. se nota que las telas acá son importantes.